कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो आज मैं बात करने जा रहा हूं Canon E O S one five zero zero D ये डीएसएलआर है कैनन का और जब भी हम किसी से पूछने जाते हैं डीएसएलआर तीस हजार तक कौन सा ठीक है कहता हैं तीस हजार तक और डी एस एल आर नहीं और भाइयों ये सिर्फ मुझे पड़ा है चौबीस हजार और इसके बारे में जान रहे हैं जी अनबॉक्सिंग करते हैं देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिला है ये है पैक कैनन का कैनन किट भी बोल सकते हैं इसे हम कैनन ई ओ एस पंद्रह सौ डी ये जो है स्ट्रैप ये बैग है इसके अंदर हम कैमरा वगैरह और बाकी बैटरी वगैरह सारा सामान हम इसमें रख सकते हैं ये मुझे चौबीस हज़ार के लगभग पड़ा है ये अमेज़न से मैंने मंगवाया है मैं सोच रहा था कि तीस हज़ार के अंदर तो कोई डी आता ही नहीं होगा पर ये चौबीस हज़ार में बड़ा हैरान हुआ चलो देखते हैं मैं भी फर्स्ट टाइम डी यूज़ करूँगा लीजिए देखते हैं इसमें क्या है खुल जा सिम सिम ये मैनुअल वर्कशॉप सब कुछ भाई मैं तो पढ़ नहीं सकता एक्चुअली मैं पढ़ने में बड़ा वीक हूँ हाँ आप पढ़िए मैनुअल वगैरह उससे सेटिंग कीजिए ये इसके अंदर लेंस है 18 टू 55 ये लेंस की और फोक्सिंग लेंथ लेंस बड़ा अच्छी क्वालिटी का है और कैनन तो नाम ही बहुत है एक तो और इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है ये वायर ये बैटरी जी हाँ ये बैटरी है बाकी इसकी डिटेल मैं बाद में दूंगा आपको यूज़ कैसे करते हैं अभी अनबॉक्सिंग ये इसमें चिप है सोलह जीबी का मेमोरी कार्ड ये क्या है भाई हाँ ये बैटरी चार्ज करने के लिए हाँ ये इसमें यहाँ दिया हुआ है इसके अंदर हम बैटरी लगा के चार्ज कर सकते हैं अब निकलेगा तड़ेंग तो ये है कैमरा प्लास्टिक लुक पर अच्छी फिनिश फिनिशिंग बहुत अच्छी है चल भैया पीछे अब देखते हैं ये इसके नीचे ये दिया हुआ है इसे पुश करके खोलना है मेमोरी कार्ड इसमें जाएगा मेमोरी कार्ड नीचे ये एक दिया हुआ है ये ट्राईपोर्ड स्टैंड पे लगने के लिए भी नीचे दिया हुआ है और ये बैटरी जी हाँ तो भाइयों इसे बंद कर दिया गया है ये ऑन हो गया एक्चुअली मैं पहले ही अनबॉक्सिंग कर चुका था मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ इसके अंदर फॉक्सिंग ऑटो फॉक्सिंग भी रख सकते हैं हम मैनुअल फॉक्सिंग भी रख सकते हैं पर स्टार्टिंग मेरे जो भाई हैं मेरी तरह वो उसे ऑटो फॉक्सिंग पे ही रखें ये लेंस यहाँ फिट होगा ये वाइट कलर इसमें दोनों वाइट मिलाकर इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा ये और क्लिक की आवाज़ जब आएगी तो यानी लेंस एडजस्ट हो चुका चैस तो ये थी अनबॉक्सिंग बाकी लिंक मैं नीचे दे दूँगा बाकी अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़ फिर मिलते हैं